Bueno, de regreso con el nuevo lanzador de las Águilas. Eh, Ramfi eh, Casimiro. Casimiro. Oye, Casimiro, Sí, pero usted no se equivocó con lo de Ramfi. No, pues ese no, imposible. Bueno, batazo fuerte para el cuadro derecho, está buscando atrás el defensor la bola. Tiene dirección, dimensión, y es Tamina sí al primer lanzamiento. Trancazo enorme de Angel Beltré. Palo acechado. Los Tigres toman ventaja considerable ahora. El partido está 5 por 2.